Эдит күнтә үйірмет, күнтә қалығачныр. Тана беша тәвсін үйірілмітті ер барел жанау, екі кедік ханалтан әргі жанау. Мені нерін болқыла төр батын учир, би шарз бағуда аче дейремнезе, бедің игіжі келдік. Салварха шары сөлікті шар моңғылы яста. Дөря кедік тамқта, дәверия урата, тоқшын маққал сөкісті, шарз бағуда шеркісті дәйінді орсын залус кедік. Мини ЭКСК қойыр болықла тавынгашон кедік, селяна күмін. Бей болықла минығын есін зун ерін хойырдық чегілді, Яшкульск района тавангашон кедік селянды төрсмін. Ә, Дакат юн келхі бәне. Жаңғырин тұскар, бідің әндір келнәлдің, жаңғырин тұскар. Ода болықла жаңғырше кедік, солын тусқы келхі сідліп. Жаңғырче кедік сол бол жана. Жаңғырче, жаңғырчи – это статус, социальный статус. И каждого исполнителя, кто исполняет джангр, нельзя назвать джангарчи. Есть одна хорошая традиция, традиция нарекания джангарчи. То есть тот, кто хотел получить этот статус, говорил об этом, и собирались люди со всего Улуса, Аймака, знающие джангарс, на такие творчества, и зайсанги, найоны. И претендент исполнял джангар в течение двух или трех дней. И после этого он уже официально становился джангарчи. Поэтому э, каждого назвать джангарчи, кто исполняет джангар, я думаю, будет неправильно. Потому что, э, получается, обесценится этот статус джангарчи. И прервется традиция. В Синьцзяне считается, что джангарчи – это тот, кто знает одну главу целиком. И действительно, джангарси должен уметь показать всю страну, бумбу, дать характеристику героям и исполнить главу. И тегет. <clears throat> Но мы все равно, бедын э, э, Джангриге, Кильдык, Дулдык, Эмтен, Дулдык, Залус, джанграсы Кзячиган, Гаршговиден, э, Джангриге, Дельгирхиге, әгрят отхла нәмін бишию асхарат отхла балғы түсін биши гигат оралан йохуйдин бидин мы все равно распространим джангар и думаю в будущем будет хорошо создать такую комиссию, да, которая будет экзаменовать джангарчи. И не если мы распространим джангар, а когда мы распространим джангар. Мы в это верим. Тегет ода өндір болықла Эляна Олан тұсқы келжек хәрбәні. Э, э, элен олан өвкін болықла гин төміргідік, жаңғырчы күнбәйч. Э, гин төмірін көуін болықла генцік, генцігін көуін саған әмгін, саған әмгіне көуін күсме, күсме гурун көуіт әсәнжі. Эле делтір маргаш. Тегет, элен көуін болықла овла, элен овла минғын нәмін зұн тәвін долдықчы жилді, икі дөрвіт ұлсын, икі бұқса әмікті бақшы ейже кеді газарты төрсмін. Мингын есінзун нәндік чидилді э, э, очыран омты Әйлән олағасы арғын бөлік цасын дейірі бичиде асмын. Ейлән ола мингын есінзун хүрдік чидилді сәйяғын хайбы. Тігет, ейлән олан ейлән олады хойыр сұрғылшы біле. Нек сұрғылшы болықла шаран окын ода манацакты шаран диима кедик жеңгирше беанел тегет тедин хоир шаран кебит хоир басы жеңгир беле шаран окын шаран окна сургулчин батман окын кедик күн беле батман окна сургулчин лежин төлта кедик жеңгирчи беле лежин төлта болхла бах цохра күн бәжи басы эйлан улам армын белгиге меддик беле дакат хойрдикчин сургулчин шавадга харкүйкін шаврадга харкүйкін кедік э, түйіна сургулчин болхла доржин мушка доржин мушка көрә кедік хотна күн бере көрә хотун болхла одамана цыкты эдерхна газыр лиманск район жана и тега туда басы жангрин туска ягже э, жангриге келхи жангриге жаңгриге дуық керктәгеже келхер бенен Элян ула жаңгіргі өдгіләт геже келдік біле. Өдгіләт гесін сидя на коленях. Э, то есть жаңгіргі икер күндіргі керкті геже тегет өдгіләт э, жаңгіргі келдік біле. Жаңгірчі жуықан нәмін суғат э, суға жаңгіргі дулчы болшко басат жаңгіргі дулч керкті геже келдік біле. То есть орсар гехля, если Элян ула говорил, что исполнять джангар надо сидя на коленях, то Джангарче Джиукан Наймун, который был учеником Давыша Валиева, он говорил, что нельзя исполнять джангар сидя, надо исполнять джангар стоя. <laughs> Это тоже, возможно, какое-то уважение, проявление уважения. Ну, одабидын манацакты, суугат дуэл жанайдын, суугат кел жанайдын, э, шинжангин басы суғат джангрыгы келіне, джангрыгы хайліні. Э, нек э, бүкіл завтрылат дух керекте То есть орсар гихля главу целиком нельзя сразу пить, ее надо пить с перерывами. Э, Дулчкат, заотрилат, цеучкат, дакат э, царадын дульжи полна. <laughs> Вот, их же. Не, ода болхла, элян, олан, джангрин, дугрыгин, батыр хар, жилгин ханла, бәрі берліксін, бөлік танырты келжігіні. шархарға домбырым хәнкіндіктен орва алдыр богда жаңрегі килхы цаг болова сонырхын сияхын чикен селилуга соңстын хурсы хойырнеден соңстын Такие классические виды фитнеса, как тренажерный зал, бег и плавание, многим кажутся скучными. Кто-то ходит в зал, но все равно постоянно находится в поиске активного развлечения на свободные дни. Верховую езду нельзя назвать фитнесом в классическом понимании этого слова. Верховая езда – это серьезная физическая нагрузка для всего тела. Приведем несколько причин, почему вам нужны уроки верховой езды в кочевнике 08. Первое. Осанка. Для того, чтобы поддерживать идеальную осанку, работают мышцы спины, а также живота и бедер. Мышцы бедер включаются в статодинамический режим, когда часть напряжена и неподвижна, а часть сокращается и напрягается. Работа мускулатуры на животе и спине будет статической, им необходимо удерживать позвоночник прямо от шеи до копчика. Навык сохранения правильной осанки приходит естественным образом – если посмотреть на профессионального наездника, когда он находится не в седле, то сразу же бросится в глаза статность, втянутый живот, расправленные плечи, приподнятый подбородок. Особенно ощутимая польза верховой езды проявится для детей. Их осанка только формируется, они сохранят навык на всю жизнь. Второе. Укрепление мускулатуры. Часто в качестве идеальной тренировки мускулатуры без нагрузки на суставы приводятся плавание. Многие не знают, что к конному спорту это тоже относится. На занятиях происходит эффективное укрепление кора, которого нельзя достичь стандартными динамическими упражнениями. Нагрузки достанутся брюшному прессу, ягодицам, квадрицепсам, икрам, а также приводящим мышцам бедер, которые находятся на внутренней поверхности и являются проблемной зоной для многих девушек. Третье. Избавление от стресса. Даже после непродолжительного катания верхом люди ощущают себя иначе. В них больше нет тревожности, мысли спокойно текут своим чередом, присутствует приятная расслабленность. Причина в том, что они избавились от накопленного стресса. Лошадей называют умными животными, потому что они умеют испытывать эмоции и выражать их. У них, как и у людей, есть разные темпераменты и переменчивое настроение. Опыт взаимодействия с животным больше и сильнее себя самого будет полезным для человека. Воздействие обусловлено и тактильным контактом. Ты постоянно ощущаешь тепло живого существа, чувствуешь ритм, который отбивает сердце огромного животного. За счет всего этого происходит выравнивание эмоционального фона. Спокойствие переносится в обычную жизнь, все бытовые стрессы становятся менее значимыми. Четвертое. Повышение концентрации внимания. Ценный навык, который всегда пригодится, приходит вместе со скоростью реакции. Находясь в седле, нужно постоянно поддерживать равновесие, замечать все объекты вокруг и быстро реагировать на внешние обстоятельства. Всадник задействует свое тело, чтобы передать лошади команду к действию. Все команды невербальны. Направить уздечку вправо или влево, отклониться вперед или назад, приподняться на стременах. Для того, чтобы дать такую команду, нужно владеть своим телом, чтобы дать ее вовремя, обладать быстрой реакцией и высокой концентрацией внимания. Все это и еще немного больше вы можете получить, записавшись на уроки верховой езды в кочевнике. de c'est Если можно рассказать, как я пришел в Джангуру, да? Могу рассказать. В э, классе пятом или шестом, я уже не помню, был конкурс Джангри Начнер. И мы тогда жили, я вообще вырос из Шалтинского района сам, мы жили в поселке Исталтай. И нас отправляли на конкурс Джангри Начнер, то есть мы представляли Шалтинский район. И там я исполнял джангр. <laughs> у, нас, у нас дома есть кассета, где Джукан Наймын, кстати, он был мини нахце авин ценная джибиле, был другом моего э, дедушки по матери. И вот есть кассета, где моя мама записала, где он исполняет как раз-таки джангри на кольце. И вот я по этой кассете выучил в детстве. Еще голос у меня был такой детский. <laughs> ну и вот. Но на конкурсе мне никого места не дали, но это ничего страшного. И потом после этого я уже перестал петь, и когда я начал учить джангр, я думал, ладно, буду учить просто для себя. А потом подумал, если учить, то надо же медульхэжи, надо же... Э, то есть появилась потребность исполнять. Начал учиться играть, а мне очень тяжело идет, э, очень тяжело идет с музыкой, с, э, с вокалом. Я очень плохо пою, очень плохо играю. И много раз э, отчаивался, но потом снова брался. Вот этот душевный позыв, призыв все равно заставлял брать добру и учиться, что-то пытаться. И я думал, как я не певец, э, не, не музыкант, как я буду это делать. И один раз мы встретились с Дмитрием Шараевым. И тоже разговаривали об этом, и он говорит, старые джангарчи, что Шаолин Дава, что Елена Вла, не были же профессиональными певцами, обычные люди из народа. Так что надо идти вперед, так он меня благословил на это, и все, я начал учить потихонечку. А, так как нек сурвырбеля, э, күді бөлгегі меднің би, ода би дөрін бөлгегі меднің. Эйлен оулан хойыр бөлгегі, Шаолин Даван хойыр бөлгегі меднің, ода басы дашча То есть, орсар гехля я сейчас знаю четыре главы эпоса, две главы из репертуара Эляна Ула и две главы из репертуара Шаолин Давак. Как раз таки первое видео было вот из репертуара Шаолин Но, правда, у меня мелодия немножко другая. <laughs>